got this, is you ready? Tumetoka kwenye pate afande usituhande, tumechapa mizinga makale kutoka kitu saa nane. Wacha zitushike, wacha zituhande, wacha nisafishe, wacha ni wabambe. Hmm, na maliko fine, muski kesho na kuja na pesa, imenifanya nikuwe high nimejipata najiongelesha kudishi na dishi polite vile ina slap napanda kwa meza naicheza inaleta inapanda na pesi inaongeza mapresha boka lazima ikuwe tamu kamiwa lakini usisahau na saka maziwa mistari inatema ni chafu kasiwa mi niko freebird wewe kaziwa mi umekaliwa na kupata kwa ba umezimiwa na cheki gedhaa ya kulaliwa vile inafaa na kuandalia nilikilio bit kaidich nilizikabila sanduku wakenya wanapenda madrinks wengine wanapenda manduku nimekuwa niko zone all week kiburi hadi mi sijishuku stepa sepa nikitoka napita na mutu ni vile inafaa bana amekuja kaspit na katupa mistari za faa vile inafaa hizo mastori ni tris mi nakataa vile inafaa choma hiyo pics wanabaki wameshtuka midomo like wa vile inafaa nachafua kwa street nachafua kwa shis wanabaki like tumetoka kwenye pate afande usituhande Tumechapa mizinga makale kutoka kitu sanane nane. Wacha zitushike, wacha zituhande, wacha nisafishe, wacha ni wabambe. Tumetoka kwenye pate, afande usituhande. Tumechapa mizinga makale kutoka kitu sanane nane. Wacha zitushike, wacha zituhande, wacha wacha ni wabambe. Fika kwa space ndo mi unipate, pesa ni mingi, masando machache. Ukitaka the juice basi sunifuate, sinanga cheese basi mi si mchache. High in the spirit, high in the mood, I'm in the building na spill my bulls. Ukitupata kwa stairs unaanza kustea, mi nakusikia unaanza kupotea. Tunabomba tu afande, wacha tukalale, tujalala tangu sande, pia tuna kipande, tumekuwa tukichapa kaze, tumekuwa tukitafuta kanje, tukapata tukapare kabla utubambe. Wacha tukalale na pia tuna kipande, tulikuwa tutatanganji kabla utubambe.